yakatan, nagdusa iban malawak day natuhan. Pasal in mga hinang nila, wala na asulot sin kabayaan sin Tuhan. Lando tuhod mala sa intuhan, ha mga manusia. Hangkan, atas niya piya halil pa dunya, inhang buok-buok anak niya. Amo in niya tay, hasupaya isisiyo ay magparatsaya kaniya, di makapanarkaha at lang uban, makabak siya kabuhi sa lamalang. Insambong iisa kaniya, ako'y daan labayan patuhan, ako'y punan sin kasapunalan, lagi, ako day sabin punan sin kabuhi, waay roon makakadto patuhan, ama, bang bukun ako in labayan niya. Bang kamu magsabunal, insisa, amin pango, Iban ba kamo magkahagan tuod? Sinin siya, bihis intuhan, magbalik din hamyatay. In kamo mapuas dain, ha mga dusa niya, iban makapasurga kamo. Karna, bang makahagat in lawon adan yung anisa. Ang punon iban ang tungon, kamo sintuhan mabuntol, biya sin wala nakahusap. sinsimunyo, sinhiisa panghunyo, inkamuyan, mapuas na dayan ang mga dusa, iban makapasulga kamo. Amen. Para tsaya, magsaunan, barakatan kamo Tuhan.